तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों तो कैसे हैं भाई लोग सब लोग बढ़िया होंगे तो आज हम फिर से लेकर आते हैं एक वीडियो जो कि है हल्दीराम के आसपास के जो भी मार्केट लग रहे हैं वहाँ पे 18 की ये भी वीडियो है तो आपको तो हम मेट्रो स्टेशन इस तरफ मार्केट का मैं वीडियो दिखा दिया अब हम इस तरफ देखेंगे कि क्या क्या इस तरफ हमें देखने को मिलेगा तो हल्दीराम होटल इधर दिख रहा है हमें तो हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तो देखिए अब हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे तो चलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मिलेंगे वीडियो के लास्ट में तो बने रहिए हमारे वीडियो में गाइस हम एंड में आ चुके हैं तो ये है पार्क अठारह की जो पार्क है वो नोएडा सेक्टर एटीन की पार्क है ये और चलिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आपको वी आई पी टू में फिर से एक वीडियो लेके तो अब तक